guys Apa kabar teman How are you Annyeonghaseyo I love you Lap, Lap lap lap Yuk kita ngelap Pu pu pu Lantai kita sapu Pel pel pel, yuk kita ngepel. selalu happy. satu cappuccino, satu lemon tea. 2 ayam goreng Untuk meja 3 Tambah 1 kopi Buat meja 5 Meja 2 manggil tolong minta bonnya